Hola a todo el mundo, mi nombre es Luis o Firios en las redes sociales. Eh, la semana pasada no subí vídeo y es que he estado bastante ocupado con, eh, con, las ilustraciones de la comida que, como ya sabéis, he estado, estoy haciendo este mes. Eh, recordad que si queréis mandarme cualquier foto de comida, bebida, ingredientes o todo lo que tenga que ver con, el tema, podéis hacerlo a través del correo o por mensaje privado a través de cualquier red social, eh, poniendo citándome en algún comentario para, darme cuenta de, que ahí está la foto, bueno, como sea más sencillo para, poder dibujarlas y convertirlas e, en, una ilustración. En la que estoy trabajando ahora es una un poco más grande, eh, es esta de aquí, aún está sin terminar, Y esta, y junto a otra más, también de, Donust, eh, van a ser parte de, una exposición que voy a hacer a finales de, diciembre con la Asociación de Pintores del Bierzo. Eh, la exposición va a ser de fríos y cálidos. Esta va a ser la parte de los cálidos y después voy a hacer otra, otro pack de seis de, Donust con la gama de los fríos. Eh, en realidad mm, solo con uno llegaría, pero creo que así queda, queda mejor y se puede ver la diferencia entre, entre unos y otros siendo el, mismo... Mm, bueno, siendo lo mismo, sin viendo la diferencia. Eh, creo que puede ser interesante de ver. Y bueno, para aquellos que me estáis mandando las fotos, o los que estéis interesados en hacerlo, que sepáis que, el, eh, si os gustaría mm, adquirir alguna de las ilustraciones que están basadas en vuestras propias fotos, vais a tener un 10% de descuento, así que en caso de que estéis interesados, poneos en contacto conmigo y os haré ese 10% de descuento eh, en, la ilustración basada en vuestra foto. Eh, para el resto, las ilustraciones van a estar disponibles dentro de muy poco en mi tienda de Etsy. Pondré el link abajo en la descripción y podréis mirarlo. Y, bueno, espero que os guste esta idea, ya que puede ser un, buen regalito para, ahora que se acercan las navidades. Eh, nada más por hoy, muchas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.